Saúde e Vida é uma empresa formada em 1993, ou seja, ele tem mais de 20 anos e é uma empresa especializada em fazer palestras de saúde em escolas e empresas. É um grupo de profissionais da área da saúde que trabalham com palestras que visam a prevenção, tanto na, na parte odontológica quanto médica. O principal objetivo é informar, conscientizar né, os nossos ouvintes que saúde é um assunto importante e através da informação, se a gente acredita que se a pessoa tiver informação, ela consegue se prevenir da maioria das doenças. Ou seja, nossa ideia principal principal é que as pessoas tenham mais qualidade de vida, tenham mais saúde. O Grupo Saúde e Vida ele é diferenciado de todas as outras empresas que fazem, que possam fazer esse tipo de trabalho. Por quê? Porque é a única empresa que tem o reconhecimento da Associação Paulista de Cirurgiões Dentis e Associação Paulista de Medicina. Todos nossos palestrantes são profissionais da área da saúde. Médicos, dentistas, biomédicos, fisioterapeutas, educadores físicos, farmacêuticos. E são palestras uh, interativas. Então, o nosso diferencial é uma palestra que o público participa. Nossas palestras de medicina geralmente abordam temas relacionados às DSTs, que são doenças sexualmente transmissíveis, principalmente focando na AIDS. É, também falamos sobre os principais tipos de câncer, no caso câncer de mama e câncer de próstata, algumas noções sobre primeiros socorros que podem acontecer num ambiente escolar ou num ambiente de empresa. Temos também a palestra de odontologia preventiva, onde falamos sobre a, a, como prevenir as doenças bucais, cáries, tártaro, gengivite, mau hálito, a estética, o quanto é importante para a pessoa também. Nossa palestra tem uma, uma, uma é diferente para as escolas e para empresas. Por quê? Porque nas escolas a maioria são públicos mais jovens. 15, 16, 17 anos são adolescentes. A gente foca muito na gravidez indesejada, nas consequências de um aborto, nos métodos contraceptivos e nas empresas nós focamos a parte de primeiros socorros, a parte de alcoolismo e tabagismo, né, além das doenças sexualmente transmissíveis. O Grupo Saúde e Vida, ele atua nas, nas, nas empresas na data que a empresa sugerir. Então nós vamos nos adequar ao que, a, ao que a empresa necessita. A maioria das nossas palestras são ministradas, são realizadas na época da CIPAT, a Semana Interna de Prevenção de Acidente de Trabalho. Nós podemos adequar a palestra em qualquer ambiente que a escola ou a empresa já fizemos palestras em auditórios, refeitórios, salas de treinamentos, até mesmo num local, uma empresa que não tinha local, fizemos numa praça aberta e todos assistiram normalmente, foi bem bacana. Além da, da qualidade das informações que nós prestamos da palestra, nós ainda levamos como um complemento das nossas informações o um material bibliográfico. Nas palestras de medicina, eh, nós oferecemos ao público uma coleção médica que é um livro muito interessante, muito legal para toda a família ter em casa, devido a ser um livro didático, ou seja, a pessoa tem capacidade de ler e entender a, realmente como a medicina e como a, pre, a prevenção é feita. Na área da odontologia preventiva, nós também temos livros que abordam exatamente a prevenção desde a escovação do dente até as doenças e um kit odontológico que vem composto por materiais é, da prática odontológica, como fio dental, escova de dente, evidenciadores de placa bacteriana, é, espelho clínico e também o limpador lingual. O Grupo Saúde Vida conta com uma estrutura própria, um prédio comercial, três andares, onde nós temos toda a parte administrativa, toda a parte de apoio com nossos consultores de medicina e odontologia preventiva, à disposição para agendar a, a sua palestra. Hoje agendamos, em média, em torno de 20 palestras por dia. Né, entre escolas e empresas. Desde que foi fundado o Grupo Saúde e Vida, mais de 20 milhões de pessoas já assistiram às nossas palestras. As palestras do Grupo Saúde e Vida são feitas no Brasil todo, desde norte ao sul do país. Nós conseguimos atingir hoje 97% das cidades do país. A gente vai em lugares muito remotos, né? Muitas vezes lugares que vão de barco, lugares que muita gente nem conhece no mapa. É, às vezes a gente liga para a escola falando, vocês vêm até aqui, a gente vai até lá. Nós temos inúmeros, milhares de e-mails, milhares de cartas que chegam uh, agradecendo o trabalho. O grande sonho de um profissional da área da saúde é que a população, que as pessoas tenham saúde. E o Grupo Saúde e Vida exatamente foca na prevenção visando a saúde da população. Tem muitas empresas, escolas, nós voltamos todos os anos. Então tem empresa que faz há 10, 12, 15 anos fazendo nossas palestras todos os anos. Então então isso realmente é a prova que nosso trabalho é um trabalho bem feito.